असलम दोस्तों वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल नॉलेज हब में दोस्तों सबसे पहले मैं माजर चाहता हूँ कि काफ़ी अर्से से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट में बिजी था जो कि अब मेरा मुकम्मल हो चुका है आज मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो topic design and analysis of algorithm के कोर्स में है वट इज़ ग्राफ अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हैं और इस वक्त अगर आपने अपने चौथे या पाँचवें सेमेस्टर में हैं या आपने डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स पढ़ लिया है तो अगर कोई भी आपसे पूछ ले व्हाट इज़ ग्राफ तो पहले ज़रा सोचिए कि वो ग्राफ है क्या ज़रा वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इस बात को सोचिए कि ग्राफ है क्या और मैंने पढ़ा क्या है ग्राफ के बारे में तो अगर आपने सोच लिया है तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ ग्राफ कुछ सोचने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज़ अ ग्राफ तो दोस्तों ग्राफ वर्टिसेस और एजिस का एक मिक्सचर है मतलब ग्राफ के अंदर वर्टिक्स और एज होते हैं ठीक है A graph is a non-linear data structure consisting of nodes and edges. तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि नोड क्या है और एच क्या है ठीक है नोड एक पॉइंट होता है जिस तरह ये सामने आप देख रहे हैं टू एक नोड है ठीक है अब टू से जो पाँच जा रहा है फाइव है ये क्या है एच है और इस एच के ऊपर क्या लिखा हुआ है इसका वेट लिखा हुआ है ये आपके सामने मैंने प्रॉपर एक ग्राफ शो किया है ये है ग्राफ की डेफिनेशन मीन्स अगर कोई भी आपसे पूछ पूछे तो आप उसको ये कह सकते हैं the graph is a non-linear data structure having collection of nodes and edges बहुत सिंपल डेफिनेशन है ग्राफ की अब इससे आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वट इज़ अ ट्री अब आप ये बताएं वट इज़ अ ट्री अगर नहीं पता तो इसको ज़रा ख़ुद सोचें अगर आप पांचवें सेमेस्टर में हैं कि ट्री है क्या tree is also special form of graph in which there is no cycle between vertices and there is only one path between the two vertices अब मैं इसको ज़रा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ट्री क्या है एक ग्राफ की एक स्पेशल टाइप है इसके अंदर क्या होता है कि कोई साइकिल नहीं होती और कोई भी दो वर्टिसेस के दरमियान सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है जैसे ये देखें यहाँ पे एक वर्टेक्स है वन एक वर्टेक्स है टू इसके दरमियान साइकिल कहीं नहीं है साइकिल का मतलब ये है कि अगर आप वन से टू पे आए हैं तो आप टू से वापस भी जा सकते हैं वो तो इसमें ये पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा वन से टू तो ये ग्राफ आप इस ग्राफ को कह सकते हैं कि ये ट्री भी है क्योंकि इसके अंदर आप और करेंगे वन से टू पे जा रहा है एक एज टू से फोर पे एक एज जा रहा है फोर से थ्री पे जा रहा है इस तरह लेकिन वापस कोई एज नहीं आ रहा ना ना कोई साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या है ये एक ट्री है ठीक है अब ट्री की एक और है टाइप है what is spanning tree what is a spanning tree तो spanning tree of a graph is a sub graph that is a tree and connect all vertices together अब ये ट्री की ही एक स्पेशल टाइप है स्पेनिंग ट्री ठीक है जो पहले मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है वो ट्री है लेकिन उसकी एक स्पेशल टाइप है स्पेनिंग ट्री अब फ़र्क क्या है ट्री और स्पेनिंग ट्री में वो फ़र्क ये है कि आप जो स्पेनिंग ट्री होता है उसमें हर एज एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करता है ये देखें ट्री एंड ऑल टुगेदर सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह करता कि यहाँ पे एक वर्टेक्स और होता जैसे ये ये एक वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स को मैं नाम दे देता फॉर एग्ज़ाम्पल एट और इसको मैं ज्वाइन ना करता किसी के साथ तो ये अब क्या हो गया है ये स्पैनिंग ट्री नहीं है ठीक है लेकिन इस वक्त ये ट्री भी स्पैनिंग ट्री ही है अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मेन आज का टॉपिक जो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक ये है कि Kruskal's algorithm to find minimal spanning tree in a graph. So अब हम चलते हैं क्रूस्कल एल्गोरिदम की तरफ तो क्रूस्कल एल्गोरिदम दोस्तों एक ग्रीडी एल्गोरिदम है ये एक ही स्ट्रेटजी को अपनाता है आप जैसा कि इसकी पहले लाइन पढ़ रहे हैं sort all the edges in increasing order of their weights ठीक है आपने वेट्स इसमें वेट्स तीन को कह रहा है वेट्स ये जो एजेस के ऊपर नंबर लगे हैं ये वेट्स हैं कह रहा है आपने इन इस ग्राफ को इसकी एजेस की वेट पर आपने शॉर्ट कर देना है पहले उसके बाद पिक द स्मॉलेस्ट एज आपने क्या करना है स्मॉलेस्ट एज पिक करना है check if it forms a cycle with the spanning tree form so far if cycle is not form include the edge otherwise not दोस्तों परेशान ना ये थोड़ा सा आपको अभी लग रहा होगा मुश्किल लेकिन मैं इसकी पूरी ब्रीफ इसको एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको इसकी क्लियरली समझ आ जाए एक सूडो कोड लिखा हुआ है मैंने उसका repeat the step until there are V minus one is in spanning tree दोस्तों एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जैसा एक ग्राफ uh, होता है तो ग्राफ के अंदर इसमें देख लें आप कितने वर्टिक्स हैं इस एट को आप इंक्लूड ना करें इस वक्त देखें one two three four five six seven seven vertices हैं तो एक ग्राफ के अंदर अगर सेवन वर्टिस हों तो उसके अंदर एजिस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो वर्टिस माइनस वन होता है तो इसमें कितने एजिज़ हैं जी one two three four five six six edges हैं मतलब अगर सेवन वर्टेक्स होंगे तो उस ग्राफ में सिक्स एजिस लाजमी होंगे सिक्स एजिस से ज़्यादा नहीं हो सकते ठीक है अब मैं आपको इस एल्गोरिदम के फर्स्ट पार्ट से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ sort all the edges in increasing order of their weights ठीक है दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप काइंडली इस ग्राफ को पहले एक जगह नोट डाउन कर लें अगर आप वाकई इसको समझ रहे हैं क्योंकि मैं आप मूव होने लगा दूसरी विंडो पे वहाँ पे मैंने आपको इसका algorithm step by step explain करना है तो आप बेहतर है पहले ग्राफ को कॉपी पे नोट कर लें ताकि बाद में जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप उस ग्राफ से जो आपने नोट किया है उससे बाद उससे इसको टैली कर सकें तो दोस्तों हमारे एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप ये था कि हमने वेट्स को शॉर्ट करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसका सबसे जिस एज का वेट सबसे कम है आपने उसको सबसे पहले लिखना है और जिसका वेट सबसे ज़्यादा है उसको बाद में लिखना है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वर्टेक्स एक एच जा रहा था वन से टू के दरमियान वर्टेक्स वन और टू के दरमियान उसका वेट था टू इस तरह एक फाइव और सिक्स के दरमियान जा रहा था उसका वेट था टू इस तरह थ्री एच का वेट है और ये जा रहा है थ्री और फोर वर्टेक्स के दरमियान तो इस तरह मैंने इनको शॉर्ट कर दिया है ठीक है अब हमने करना क्या है इसके बाद अब हमने ये देखना है कि क्या इसके दरमियान कोई एज हम लेंगे अब जब शॉर्ट हो चुका है और लिस्ट में से अब सबसे पहला अब हम वर्टेक्स पकड़ेंगे और चेक करेंगे क्या वो साइकिल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा अब साइकिल फॉर्म करने के लिए हमें एक और एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा या एक और स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी जिसका नाम है यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी ठीक है तो यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने उसमें से दोस्तों तो यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी ये चेक करने के लिए ग्राफ में लगाई जाती है कि क्या वाकई ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं तो उसके लिए आपने क्या करना है इस तरह ग्राफ के सारे वर्टेक्स को सेट्स की फॉर्म में लिख देना है फॉर एग्जांपल उस ग्राफ में जो मैंने आपको दिखाया था अगर आपने नोट कर लिया है तो उसमें कितने वर्टेक्स थे उसमें सेवन वर्टेक्स थे मैंने इस तरह इनको सेवन वर्टेक्स इस तरह अरेंज करके लिख लिए दोस्तों अब मैंने क्या करना है सबसे पहले वर्टेक्स उठाना है इस एच को उठाना है ये एच टू है इसके साथ वर्टेक्स कौन से एसोसिएटेड है वन टू अब यहाँ पे देखें वन टू कौन से सेट्स में टू डिफरेंट सेट्स में तो आपने क्या करना है वन टू को ज्वाइन कर देना है जैसे मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ ठीक है अब बाकी सारी चीज़ें आपकी इस बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएंगी टू को छोड़ के मिलकर क्योंकि टू आपका पहले ही सेट में चला गया है तो अब आप थ्री से ले कर सेवन तक सारी चीज़ों को कंबाइन कर देना ऐसे अब आपने अगली दफ़ा कौन सा वर्टेक्स एज उठाना है वो है ये टू और ये किसके दरमियान है फाइव सिक्स अब यहाँ पे देखना फाइव सिक्स दो मुख्तलिफ सेट्स में आ रहा है तो अब आप इस चीज़ को वैसे का वैसे ही कॉपी करेंगे और ये ऐसे वैसे ही आया अब आप करेंगे फाइव और सिक्स ये एक सेट में आ गए और सेवन वैसे का वैसे ही आ गया अब इस तरह आप दोबारा देखेंगे अब आपने किसको देखना है थ्री और थ्री फोर को देखेंगे कौन से सेट में है दो मुख्तलिफ सेट्स में है इसी तरह थ्री फोर एक सेट में आ जाएगा इस तरह हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हम लास्ट एच तक ट्रेवर्स नहीं कर सकते मैं उम्मीद मैं ये श्योर कर रहा हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही है अगर आपको फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को प्लेबैक करके आप दोबारा देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन किया है आपने इसको कैसे करना है अगर दोस्तों यहाँ पे किसी के दरमियान साइकिल आ जाएगा तो मतलब वो दोनों सेम सेट से होंगे तो आपने उस चीज़ को इग्नोर कर देना है और आगे निकलते जाना है ठीक है अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो दोस्तों यूनिफॉर्म एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था उसको इस तरह आप कंटिन्यू करेंगे तो ये शेप आप में बन गई है ये देखिए one two three four five six seven इसका मतलब ये है कि ये अब आपका मिनिमल स्पैनिंग ट्री है मीन्स आपने vertex one two three four five six seven इन सारे वर्टेक्स को इनके वेट्स के रिस्पेक्ट आपने ड्रॉ करना है तो वो आपका क्या बन गया मिनिमल स्पेनिंग ट्री अब मैं आपको मिनिमल स्पेनिंग ट्री दिखाता हूँ तो दोस्तों इस तरह करके कुछ मिनिमम स्पेनिंग ट्री बनेगा देखें वन से टू टू से फोर भी है टू से थ्री भी है टू से फाइव और फाइव से सिक्स सिक्स से सेवन अब आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान कोई भी आपको साइकिल एग्जिस्ट होता हुआ नज़र नहीं आएगा और हर वर्टेक्स हर हर हर वर्टेक्स के पास सिर्फ एक ही पाथ है वो या एक ही पाथ से वो गुजर रहा है मीन्स उसके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइकिल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो ये था क्रूज कर्व्स एल्गोरिदम जिसके ज़रिए हमने एक ग्राफ के अंदर एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट किया है और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस ये वीडियो पसंद आई होगी ये टॉपिक आपको समझ आया होगा अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा मैंने अपने चैनल की एक वेबसाइट भी क्रिएट कर ली है तो ये मेरी वेबसाइट है इसका मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ तो बहुत जल्द इस वेबसाइट पे मैं अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करने वाला हूँ अभी सिंपल मैंने ए, ये प्रोजेक्ट अपना भी अपलोड नहीं किया लेकिन इसको मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा तो आप लोग ज़रूर मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप ज़रूर वेबसाइट विज़िट करें और मेरे से जो भी आपको हेल्प चाहिए कंप्यूटर साइंस के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से I am here to help you thank you Allah हाफिज़ एंड गुड बाय